assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nyafon suban tikin da kirku baro jin suban tora kan tizar mata chawi ba am insha Allah da san kin alkawal san mara sikir kana sun video zin zanta an gano ka da video zin zanta insha Allah da nu gul video kan daga nan kasine discretion wani bin da an ko kuma sin tanaga dinna ko non gri link for slow dinna kara ko website an buga application wani goran kan agolo ni ni dikai ni da kan karne wo inshallah dai din ko no ni diga application no sambu ni bir kanel won video an dugli matno te wona wacce mi tan mat kinda jaran sai dam a to inshallah da google bare gan application wona create woni sai sai kan application wona gan kini labari samu da woni sai ni ce ba su makan bon ta email address create tan mat kinda jaran sai dam a to nan woni rasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh inshallah dai wona wala alkawla kisan bare sai ai ka to wona alkawla mai san da mat kinda alkawla samare sai dam nan goni na se assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, da kuno tin kan nan sin yan bul video gana gana kyan tum abone a ah, ni ma kare se video yi wani youtube channel wani wa ganga ga sene goma kan nan mu ga fa ga fa am da ikono internet a ah, to insha Allah da ni ko tiktok ni di ga yi wana account ma no ti zarma ta chawi ba san da kan da ko ni youtube channel ma yo a hala kaso da facebook mo no hala kaso ya ni to insha Allah da nan goni na se aza wassalam am to san inshallah wadde sene kanen gongi yaw din koro irwane din ko gun video ga nagano kasikine description wol binde mune sin sindana comment sindanaga ga, wal ɗum ko comment ga, wal binde description nawo kay eri don ga gisim to inshallah wadde din ko ɗene link o karyawo sene kanen kanden da cinema karyawo sene mat kanden da diwo to ɗene kar akanen website sene kanen kanden da sene kanen kanden dona cin sene mat kanden gongi di website o ngana din ka ganda halaka so inshallah wadde ka ganda mu ko ganda to nin kenna ka ganda ya ni gidi photo izin ka gamara a video izin zan rubote abun wodin sai musai ron di photo izin hinzari ni gidi kan a photo izin tana ni gidi ngana ya number 1 ni gidi ngani hantumna ya idanangoya kan idi se kan photo hayu video sintrano wadini a ah, in kanta ni gedi kai dan se kan tu ni gedi kan in kanta no wadini nango mo ni gedi hinzanta to in kanta di hinzanta gama rano ni gedi link ko go dan mat kanen go ni nango ni gedi ne se kan click here click here nango ni gedi ni se download a ah, misali dai dingo da angle china non samuna france mo no da arabu china mo no inshallah da ni igi ma me hantuno din to misali leri ma kara chine a dinna kara yawo dinna kar click here dinna kondiri walbindir ka download go kulke kada kondiri play store san not kander go gadi yawo to da kander play store akine gadi hangi ne kan contacts mm, google contacts no ne insha Allah da sanmat kander go gadi akine to mm, irgan application no irwan mo bara marge ga tusu ga gorandi kangana aram fam da gumo a zamin na set yang ma mete ase iga tu suge goran di ga kan ngana fama se inshallah wede na application ngi di kan 100 zen bore kan dan ga sem ani ah, ngi di application no application aga na 6.8 MB no ga application sa application no barkan ngani jiri hinza mai ko be na ngi kunno gi ni goida application salman kan den ngona jinem ani ah, ngi di application no bor miliar fo na bol miliar fo da hankan da bor miliar fo abonga no goida application no ah, salman kan den ngi ngi dangay na goran ngi mo bera a da hankan da kibon zama bor kain kai kain kene wisi dan gai chabe mm, to insha Allah de handare zo kan gondi nan gondi gadi ngai no te a 4.4 din kai kar kan duwa to insha Allah de irma kan di kai kan sa kin mon ba kai ne se kan irma install dan dir kare a cina ga ne se kan irma install insha Allah de irma batu hala mi install gaba wadin sabu sai video ga kan kan ganan video am ko gumo da deddi kan siga wasi so madal madal ni gedi kangane asuma chen gi bana go gi stol no gor mubara gor bori inshallah de sermat kanden ngongi diaw to irma batre hala ma gor re mubara bori to inshallah de sermat kanden dia gor mubara wa chen sermat kanden ngongi di kina irma bato lam gorom to ni gedi kangane kina gorande ni gedi kangane se kan open to dina karno dina aga application fo iri sedan ga chen sermat kanden ngongi tin permission ka irma application no anga ti google company won application wodi se ani ah, gedi ke gedi se irma kar irma no permission ah, misal hal ga danda highway kinga ci walli ma da da mi ne se allowed iri da a ah, iri mi ga allowed sen mot kanen gogo di yakinem to dir kan nan gedi kan lambe kam gara den ci podi wodi ya a wadin sey fatta to inshallah de den dir sambu hin kan ta yakinem sen mot kanen gogo yakinem ni di kan email wona lambe kul sara sen mot kanden gogo yakinem gedi kan lamba kul sara to email kala ir lambe ma me gone ya a ni gedi email ngari ma sambu ma kala chinem to inshallah de sen kanen kanden di gedi kan email kala lambe gone ya sen kanen kanden gogo lamba kul ke ga hantum gedi kan lamba a wayga cindi ye ngeno go email wona wara sen di kanden na yakinem dinguna nangwa borin gedi ye ya nango dingo nango misali mi kanda chaba irin kaga chaba sai nango sama kanen go ngodi lamba woye gacindi iye ngenogo email odra kaman to kan goyir mo ba ci paira a kai da yirgidi kan kan gir ko fam da wane kan wat kul diga hantum hino ir email an diga hantum a lamba iya no to sai man kan nan gonga ani gidi kan lamba ma amene lamba kin ma amene kiran tumara lamba no ko gande insha Allah da sai kan nan gonga lamba ma amene to insha Allah dai dindi ni ba ni nima den dan a fora mo ko ne dingi ba nim dan gadi hala fora mu ganda lamba yin ma sam miskal ni wari kan wani ralam hay kuno sino email kul kan sam mu wono da lamba yang ara ikan da sen gidi ngene ya wone hay kul sira wone se lam follow ra ne rogi ma medam to inshallah dai nan gon ka to video zo wona me woni wono ti application wona wa hanfano ah, inshallah ka kasin dai aga hago bai kul kan gommo gayi ama am application o goyo bay am du goy da application a kan na maga gasne gumo ba dai fondra on goyo drawra wal bindai fora ani gini bor fo mo taga email o karnigi din lamba ba dai ngai fay mobu yusu yan no inshallah nangor ka to video to maram sidinya mo maram wonya fosana yubal mustafa kan go sarma tay chaiba din sidinya dan kuno tin kan stan ngun video gana gana ki hantum abone won wobin der subscribe ani ma kare senim zinja haro samir se won no gana watul kan video se da youtube bore mo kan dar sem am inshallah dai di ay fo kayir man ce bar senin gidi kan nango gurgure zin zawo dina idi kan nango gan gudu gudu din fodina kara kin gidi ki kanda arse se to ala ka sono dum moy kanda da gini se kan highway no ki ngi barmay no dinin to dina mo ba haywa mo kan gidi ngi mo ne hare haywa no ki ngi barmay to ngi di nango ne hare mo gan man sin hayu fo nango san sanmat kande ngo na tindina kara chine ala ka soni gidi ngam ngamo di kanda nango ni gidi kanda ngo contact sai no ah, nango kan aiwe go to nango mo misale na photo su ina irwan lamba photo su ari ah, wal bindir bayar mu lamba fo goran wal bindir bayar ma photo sai to inshallah Allah fur fur furfuri ni su bai fa ni fam dai dai hankano ga ne mu nango to inshallah Allah ni gidi kanda ngo mo dang dai din furo dina lamba photo su sa dina sa nan mo bara ne lamba photo su amma Ah, nima ne man sole nima tu se lamba tu ah, mo tu su akoy a nig ba mo nim di lamba to nig hin fura application wona wara nim ka karna ngono kan din hantum in dileta fotel al halo dan to din fura ra kine ifurara ya ndaya kan se lambai nige di kan gaina goce cikan se gene se kan irwa irma lama ba fotos wadin se ron di kan turi nyango kan eh, se nan wacin salmat kan nige di se kan ine se kan irma lama ba fotos wadin se lamba kirtu sara amma don ga fotos ka gunnan go dori gidiya am to madal madal nan go ni tor video zo mai nige di mo kan iri wani email wani lamba sara hal mi lama tusumbo to den diri mai fa duna gine te ken lama fotosu to inshallah dai nan go ni na se assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kare ya ci ko bar wani video fora dar ma video kana am sun yaram merse like wadi ngir video zone gabi ngaram mdu video bo menga tarase iri wani youtube channel wani ma tezar mata cha yuba nangoni gina se assalamu alaikum